Esto sí que mola. Menudas vacaciones nos esperan. ¿Y si nos metemos a cantar? Faremos un rap. ¡Mamma mía, qué espanto! Chiquetas, ¿a poco me decanto? Caldrafo, te ven el sobo. Para que veas las orejas al lobo. Ya es hora de marchar a la playa. Sí, a ¡Qué buena lleva agua! Y fa calor. ¿Qué lleva aquello que se veía allí? ¡Un tiburón! A la fin escapamos. Pero nos hemos pasado una América de nadar. ¿Ansemos? Me pienso que en una isla. Imos al parciar. Sigue una isla. Nos tocará quedarnos aquí unos días. Igual no, mira Talí, se ve un barco. ¡Qué suerte tenemos! Pues sí, mes marcha para el concierto que llevamos nosotros. Las aventuras que nos son pasando. Países son las vacancias.